алейкум, қазақ елі армысыздар құрметті ағайын құрметті достар бүгінгі қазіргі болатын эфир э, қазақстанның түкпір түкпірінен жан жақтан қостанайдан маңғыстаудан деген сияқты э, өтен сәлім Сағындығын қолдау э, эфирі болады жан жақтан қолдаймыз деген кісілер өздерінің пікірлерін пікірлерін білдіруде эфир арқылы ал кәне э, пікірлерін тыңдайық кеттік бізге енді сәке анандай үлкен бөлмелерді ұйымдастырмай жатыр мектептің директорлері келіспей жатыр міне осылай бізге берді жылды, мынау мынау мынау мынау деп ол жерге сайлаушылар жиналатын жер емес мен адамдарым қарап келді айтты ол ыңғайсыз жер келісуге отыруға жарамайды деп келмейтін жерде есептеп отырып бұлар арам арам пиғылдар ниеттер солай ғой бұлардың олар өйтіп мен жеңемін деп отыр бірақ мен былай ішімнен сезіп тұрмын жеңуім керек жеңемін деп отырмын себебі аруақтарым кеше маған айтты ғой сен жеңесің деп өз жеңемін деп мен отырмын осыған бірінші құдайға екінші өзіме үшінші мына нелерге болдым аруақтарым несіне өзім ата бабаларымның рухтарына керек біздің жаққа келсеңіз мұнда мынау сайлаушылар жиналатын орындар орындар жазылған бар бізде жұртты жинаймыз біз алла баста мен жан жақтан бүкіл қазақстаннан сұрап жатыр бәрі қиналып таңертең бері жиырма шақты қаладан аудандардан звондады аға не болды сәкен не болды біз күтіп отырмыз сіздің хабарыңызды бәрі де ана сұранер құқықтарың бар мен мына даусымды өтен сәлімге бергім келеді бәрі де жазып жатыр қазір бүкіл нелерге бүкіл ватсаптың бәріне салып жіберіп жатыр олар халықтың көбісі білмейді кімге дауыс беруін а ол халық білмейді ол жағын ол айтып отыр сәке соқыр саңырау халқымыз ол жүз пайыз келісемін солай өзі тек держава мощными жатқандарын бәрі жасап жатырмыз үгіттеп жатырмыз насихаттап жатырмыз жағдайын жүздім де жасап жатқан жоқ бәрі тек сөз сіздерге мынау не телевидениеге уақыт бөлді ме жоқ па жоқ соны бізге заң бойынша міне міне сайлау туралы заң міне беруге міндетті отызыншы бабының екінші тармағында анық жазылған беру керек телевидение радио газет ұлтжанды ұлтжанды азаматтардың көбісін сол қалмақты қалай біз отыз жыл отыз жыл шыдадық а жоқ мен жоқ мен оны жәке мен ол туралы бәрін айттым баяғы жылдан мен назарбаев бірінші жылы айттым сен айналайын өмірің түрмеде аяқтайсың деп ақтөбеде екеуміз бетпе бет кездесіп ұрыстық қой мен бұны адамға қараған жоқпын назарбаевты бұны мен неде оқығанын зерттедім баяғыда украинада днепродержинскіде теміртауда бір ай зерттедім бұны жаңағы балықты жуып жұмыс істедім деген ол маған орысша айтты жоқ ол комсорг болды деп комсорг болды сосын комбинатта содан обком екінші басшысы болып қалды деген сөзді естіген жоқ көрген жоқ қолдан ұстап көрген жоқ бұны екі рет қатын алғанын да ешкім білмейді менен басқа оны да мен білемін назарбаев екі рет қатын алғанын ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум қалаумағалейкум қалай амандасыпсыңыз ба мантан шаға аман ба трансляторды күнделікті біз передачасын жаңағы сұхбатын тыңдап жүріп соның есімі өсіп жатқан ағайынбыз мәжіліс депутаты болып сайлануға соған парламент мәжіліс депутаты болып сайлануға соған тілектесіміз соған бір көңілімізді айтып жатырмыз әумин аузы қалмай айналайын әумин ал енді ағайындар соған атсалысқымыз келіп отыр шама шарқымыз келгенде мына ойлайын жаңағы не болады дейді соған енді ертең енді бірінші күн ғой иә соны барып мына болса жаңағы сайлау комиссиясының бастығына айтып өзімізді таныстырып осындай адамға дауыс береміз деп өзімізді үнімізді айтқымыз келіп отыр жалпы қоғамға қатты сауатты мына сәлім аға секілді білімді адам керек қой ардақпен жаңағы білетін ойы өрісі терең адамдар бізге керек Қалайда мына қазақтың абырайын ойлап қазақтың халқын баяғы жағдайы кетті жағдай нашар халықта жағдайды дұрыстау керек дұрыс мына кредит алады дегенді білмейтін едік қанша қызыл ұзаттым келін алдым кредитті білмейтін едім сол табысымызбен жететін еді мына жағдай жағдай болмай кетті бір малдың басын кетіп қонақ шақыратын болсаң кредит алмасаң жағдай болмай кетті ағайындар енді амандықта болайық мына сәлім ағаға дауыс берейік бәріміз бүкіл қазақстан болып ал соған омар осы ойынды сен неге айт ана астана қаласының есіл мен сарыарқа ауданының сайлаушыларына айтамын деп солай кәдімгі айт арнап астана қаласының есіл ауданы мен сарыарқа ауданының сайлаушылары иә иә мына сәлім өтеміз ағаның беріп отқан жерінің соның мына сайлау комиссиясына құлағына алтындарға соларға айтып жатқан неміз енді өз ал енді халық бар жерде де қазақ бір қазақ қой әрбір жерге де біз дауысымызда біздің бар отырсақ сол жерге барсақ та біздің жаңағы сол жерге қосылып ел болып кетуімізге де бүткіл қазақстан жері өз жеріміз ғой енді ата бабамыздың маңдайдың терімен қылыштың күшімен найзаның күшімен қылыштың күшімен жеңіп алған ата бабамыздың жері барғасын бір бір елі жерін ешкімге бермейміз ешкімге табыс етпейміз өзіміздің ұлтымызға оның игілігіне жақсылығына жарасын дейміз ал енді көп сөйлеумен де әңгіме жоқ ал бәріңізге табыс мына келіп отқан азаматтарға семьяңызда бақыт денсаулық сұраймын алладан әумин алла зар болсын тек дегенімізді іске аса берді ағайындар әумин айтқаныңыз келсін әумин самат ашимов не айтасыз мына астана қаласының екінші участоктегі дауыс беретін сарыарқа ауданы есіл ауданы халқына айтайын дегенім мына бөтен сәлем сағындықұлына ағамызға дауыс беруін сұраймыз бұл енді өздерің білесіңдер нақты тиянақты істейді ғой жауапкершілігі болады бұлар өтен сәлем Сағындығұл ағамыз барса неге депутаттыққа бұлар өкінетін болады тастай қылып отчетын беріп заңдарды мына теріс шығарып қойған отыз жыл бойы теріс шығарып қойған ата ата дәстүрімізді өздеріңіз де біліп отырсыңдар ертеңгі күнде өздеріңе жақсы болады ғой талап етеді арасында сені сайладық давай мен мынаны кредит іспес етеді мына заң дұрыс емес деп оның бәрін кім істейді қазір тек бар ғой заң әлі заң сол мына ә, референдумы болды ойбай референдум өтсе қатырады дейді тоқаев салих қатырады дейді қазір де сол тыныш өтсе болды бұлар содан кейін күл болмаса гүл болды бұл анау жаңағы көкірек отырған кім тоқаев тоқаевтың тек адам есебінде санап жатқан жоқ ешкім мына жақта тапсырмасын орындап жатыр ай қайда тапсырмасын орындап жатқан мына айнала суға кетіп жатыр жалған депутат сайлайды жалған әкім қашан қолдары кіркен, қолдарына дым кірмейді мына тендерге қатысатындар кеше біреу тендер үшін түсіп жатыр жаңағы айтыватырмын жаңағы не темірге асфальт саламын дейді асфальт деген әкімнің бағдарламасында тұр а мұнда барып масқара болдық мынау мынау ары қарата егер өте сәлем сағындығымыз ағамыз өткізбесек қауіп қазақ қазақ боламыз болса бір адамға өте сәлем сағындықұлы енді түсіну болады ғой енді біздерге біздерде енді шамамыз келгенше дейін жаңа барып қайттық жаңағы дауыс беруі сайлау сен қарашы сайлау учаскесі олар білмейді екен оны ертең таңертеңгі соларға звондайды сосын барып дауыс сосын барып шешіледі дейді жаңағы енді мынау азайт көбайт енді ойланатын кез бар ғой бір адамдай барып барып дауыс бермесеңдер білмедім енді олар кімге сеніп отырсыңдар енді болғаны қатынқұлдарды жіберіп қойсаңдар өздеріміз де болса осы сайлауға қатыспаймыз қаяқтағы жоқ тоқаев не керек біздерге негізі негізі ауыспалы үкімет сайлау керек ауыспар үкімет өтен сәлем сағынды көріп айға содан кейін ойы дұрыс өте сәлем ағамыздікі мынау кім сайлап жатқанын да білмейміз заң жоқ вообще мен мысалға депутаттыққа көтермей жатырмын арестте тұр не үшін арестте отырғанын өздері де білмейді әдейі прокурор соттың ешбіріне болып отыр тек референдумда да сөйтті ойбай референдум аман сау өтсе болды бұлар тек өткізсе болды ертең ұмытып кетеді бәрін бәрі қалады мына жақтан мына россия мына жақтағы жолдарымен міне айбат келіп отыр мыналар масқара болып тұр біздер түптеп әскердің басшысын қарашы анау жүрсе иманың жүрсе анау ана кім ауыл шаруашылығы милициясы министерство менің бір сауатымнан артық емес дым көрмеген надандар кіркен начальник бюро начальник милиция начальник прокурорлардың бәрі кірген надандар сауат жоқ әншейін отырған мен қалай жұмыс істеп жатқанын білмеймін Бүгінгі саматау... Бұндай... Енді мынау енді күлерсің ба жыларсың ба Бір құрылтай жинасын жасармай қазір Мені даже мына ватсапқа қоспайды жаңағы такси бар ғой темірде, енді чат асайын десем, ашып тұрып, ешкім қосылмайды соттарып кетеміз дейді. Ай, мынау не деген халық Қазақстанда тұрып, осындай дәрежеге жетіп отыр. Қорқу міне қазақ болып қалай күн көреміз балдарға не балдарға құлдық қылып беріп жатыр қатын қылып тәрбиелейді болды жанып тұрған балдары бар олар депутат қыла алмаймыз міне үлгі көрсететін адам бар ғой лидер бар міне бастайтын өте сәлем сағынды соған ермей тұр ғой қорқады ар жақтан ана кішілік айтқанда партиялар жақсы көбісі бәрі де бар президент болып бізге президент болу осы мінез қатты адам керек қой қатты адам бұншалақ адам не керек ол әңгіменің ішінде керек неге қолдамай жатсыңдар өте сәлем сағынды болды асқар үкімет самат ағай жарайды аяқтайық енді эфирді аяқтайық шығылдап кетті ғой күнде конференциядан кейін барып жұртқа жаю керек қызмет істеу керек вот сонда сонда дұрыс болады а мынау біз төрт бес адам жиналып одан не пайда одан не пайда мынау тоқаев деген сұмырайдан біздің қазақстанның ешқандай жақсылық күте алмай кімнің телефоны шыңылдап кетті ғой біреудің телефоны алдын ала дайындап мындай мероприятие өткізе аламыз алла қаласа анау астанада да күтіп отырған адамдар менің таныстарым жолдастарым бізге дауыс береміз обязательно деп олар да қосыла алған жоқ мінекей қалай жұмыс істейміз жерде кездескенде сол тұрайын тіпті таныс емес адамдарға мен и как был мой бірден ретінде бір миллион теңге жәрдемақы керек сосын айына бара бала бір жасқа туғанға дейін елу мың теңге айына жәрдемақысын алып тұру керек қазір бұндай жағдайлар жоқ сосын қазақтардың бәрі үйсін таңып жүр бүкіл қазақ таңып жүр мен ауылдан келген ауыл завхоз колхоздың бәрі жапқан қазақ үйсін алып қойды қалаға кетті бәрі ол аяқ қалғанда жігіттер көше сыпырып жүр бірақ буынында үйлері жоқ ауылдай тұрғын емес өзінің суында топырағында ата бабаларының жерінде жүріп қазақ үй танып жүрген қазақ жүрміз күлкі қазақ жүрміз сонда біз талап етуіміз керек қазақ азаматтарына отбасыларына міндетті түрде үй берілу керек міндетті түрде қанша үй салынып жатыр кім салып жатыр кім үшін салып жатыр мен ойлаймын бәрі қазақ халқы үшін салу керек бірінші кезекте мына арабта елінде арабтар ғой жақсы өмір сүріп қазақ жерінде бірінші жақсы өмір сүретін қазақ болу керек қажет жоқ сосын қазақ қазақ басқа ештеңе болмау керек сенің да Yeah. соғысқа салмаулы орыстар бізді түгел құрып тастап жатса ноғайларды сияқты татарларды башқұрлар сияқты сондықтан орыстармен ойнап орыстар біздің бауыр ағайын деген сөзді доғаруымыз қазақстанда қазақтардың мәселесін көтеруіміз керек аяққа тұрғызуымыз керек оған жарамасақ онда қазақ деген атымыз жоқ мынау соңғы ғасыр ашық айттым бұрын да айттым қазақсыз бұл соңғы ғасыр иә қазақ болады иә қазақ болмайды өз өзі қорғауға жараса қазақ қазақ болады жарамаса біз күш алып кетеміз мынау отыз жылда бұл қазақ қанына қан енді мынау шала қазақ тоқаев мынау жер біздің жерімізді топырағымыз суымызды жан жаққа таратып исраф қылып сондықтан бұл жерде ашып айтуым керек қазақстан қазақтікі қазақстанда қазақ тілі болу керек қазақ тілі болуға жаратпаса оған күшіміз жетпесе ал онда қазақ атымыз болсын бұл шағын түрде менің бағдарламам шағын түрде айтсам менің бағдарламам болса себебі оның үшін көп мәселелер бар топтарға тағайындалу керек сайлану керек сайланбаған соң толық емес ол кім адам білмейді болмайды деп оны біз естідік бәрі мен әкем жиырма жыл бірінші шығарып бірақ бізге айтады үйде үй үрмей жүріңдер дейді біз үйде үй шығармай қазақша сөйледік онда мен мына немерелеріме балдарыма да мен мен де қазақша орысша сөйлеп тұрмын сөйлеме деймін орысша үйде қазақша сөйледі мен қазақша сөйледім білмейді ма қазақша шық есікті жап деймін кел ана мынау сіз бар ғой дұрыс айтасың бізге мынау соңғы ғасыр қазір міне тіршілік етпесе қазақ болмаса қазақ ұрсысаң айлық барамыз қазір анау жүрсе анау емес болды прокурорым жүрсе анау әкім жүрсе анау тоқаевтың жүрсе анау ол келіспейді жүре алмайды тарихтан алып тұра қуып сонда бұл билеп жатыр бәрінде өз шешіп жатыр барлығы кеше күні қаңтар айында былтыр жиырма екінші жылы болған оқиғаны ұйымдастырған да назарбаев оны да тоқаев жақсы біледі болды жақсы бірақ назарбаевқа тимей отыр неге ал ол себебі назарбаев оның қожайыны назарбаев аузын аша алмайды аша алмағасын тым тырысып отыр аузын ашпай темірдің әкімінде мысалға назарбаевтың сүгірет тұр ол не керек қармақты керек. Әр көше жүріп қойған ол екеуі бұл тоқаев рұқсат беріп отыр олар тек тоқаев әншейін отырған кукуна ол назарбаев басқарып отыр артыңыздан жас жоқ президент олар тоқаев деген мынаны сайлаудан кейін бірін қылмаса болмайды білмедім мен сайлаудан кейін ол сәкеннің жанына шейді. мен ойлайды мен сайлауға қол қатыстырмайды деп ай же болмаса алла тағала риза болсын аруақтар риза болсын ең арбақтар аруақтар естісін ай қазақтың жерінде да елін елді сөйлейтін қазақтар бар екен ғой қырылмаған ғой бәрі біз әлем бойынша батырдың санына бірінші орында тұрмыз а батырлардың жалғыз бөтен сәлім қалғандар жерінде қандардың арасына шығып батыр болып жатыр ол ана арман шорай батыр ойбай болат абилов батыр қайда батыр жебір аблязовты батыр аблязов та жебір ұрылардың ұрылары бәрі де мына советте қасты Романова көмек жұмып жүрді ал тимур көлібаев есірегінің төрағасы тимур көлібаевтың қарауында орынбасары болып жұмыс істедім ол не жақтар шындыққа үкіметте бауырым тоқаевты бір жағы шығару керек алып тастау керек тоқаевқа ауыспан үкімет деп қуаттап құтылу керек халыққа осыны халық қосып өрсін өзі өрсін айту керек ол уақытта барып бар ғой сайлау болады мынау әншейін сайлау сияқты мынау тек ойыншық сайлау сосын мына банк мәселесі мемлекеттікі болу керек қой ата мекен бүкіл мынау таратып жіберу керек бәрін тарату керек бәрі тек мемлекеттікі болу керек болды жеке меншікке қою керек біздің қазақстанда деген сөзді сұлтанның ханның билердің аузынан шықпаған сөз мынау менің жекеменшік мынау жекемес жер жекеменшікке ондай сөз айтылмаған емін еркін жүрген малдарын жайып халық қазақ көшпенді халық болған жоқ әр тайпа әр рудың руының тайпасының жерінде жүрді орта жүздің ұлы жүздің кіші жүрдім күшті жүрдім оның бәрі ойдан шығарып жатыр қазақ былай көшкен былай көшкен деп адам ешқайда көшкен жоқ өзінің жерінде жүрді былай былай ауысып құрметті ағайын бүгінгі